Всім привіт, ми продовжуємо грати в Remember Me і я вже не переношу до самого останнього моменту цих двох уродів. Коротше, я буду проходити це мовчки, бо я не можу. Тут треба дуже сильно напрягтись. Все, срака мне. 77 фут. Тепер <clears throat> цю бомбу. Щоб йому було добре. А пішов ти в очко, урод. Ну хто який козьол придумав цю самонаводку їбучу? Яким хером воно мені ціле, мені треба в головну ціль, воно мені ціле якогось ульопака, блядь, конченого, сука. бо на так. І так. Отак треба було і зразу такою технікою їх валити. А він звіріє. Чим далі, тим він стає дебільнішим, я поняв. ты ж уёбка, кусок. Вот же ж кусок уёбка. Син-син-флот. На. Давай скорше. Там ще треба буде ногу йому давати, нажимати, співати кнопку, ногу і руку. Ще зараз попутаю кнопки, то взагалі буде супер. Давай, вже та перезагрузка в нього, чи ще нема. Як ще нема перезагрузки, Це вже мало б давно бути. А ти щоб ти здох нахуй. Пішла нахуй ця ігра кончена, блядь. Ну бей вже його. Ох, яких дохера тут. Я не знаю, що це має бути. Мені вже так. Як я ненавиджу в таких іграх валити цих босів, це саме саме гірше, що може бути. Це така параша. Оцих босів роблять тупо на якусь кончену таку тактику, нікому не нужно це клацання кнопок безкінечне, нецікаве, безтолкове, дебільне клацання кнопок, яке нафік нікому не треба чому смисл оце класи ну, кнопки, як ідіотові, тако без кінця? На тобі сін сін Де цей? Це він, цей довгий? Скоріше всього, що да. Я далі забув спамером його довбанути. На, хоч цього встиг. Вот, це було супер. Давай я вспію. Давай я вспію, давай, націлься вже, є. Так, поки що я набираю собі фокус. Я все успію, мені похер. Нехай кричить там, жужжить, що хоче. Мені все одно, розумієш? Нічого мені не буде. Ну, урод, ну, урод. Як я вже мрію про той момент, коли це все закінчиться. Дивись, не дає жити мені. Та хоч би одного дайте ударити. Хоч двох. Трьох. Я прогресірую. Хотів мене зловити за ногу. Я вже знаю його фішки. Ага. А здохніть, понадробили кучу вас, ідіотів. Так, ще раз, сін-сін флут. І зараз знову то саме. Я його б'ю. Де мені той другий треба дальній. Я його б'ю спамером. Тепер я його б'ю ще кулаками два рази. А тепер бомбу. Блять, ну куди я поклав бомбу? Ну нічого. Він зараз своє так получить, коли нарешті я дойду до того моменту, коли це все закінчується. Вони мене так замахали, що мені хочеться залізти туди прямо в екран і повідрізати їм голови нафік. Якимось великим ножом. Так, у мене є два фокуса, але толку, як у мене ще не відкачані ці штуки. Так, ще один удар. Сін-сін-флут. Іде це чмо. Довге. Вон він. Вон він. Давай спамер на тобі, спамер. Тепер лови бомбу. На. Встиг. Отак. Перезагрузка, перезагрузка. Мені туди. Давай. зараз головне ногу. Нога це верхня кнопка. Є. Рука це кнопка зліва. Нога. Що, все, один здох? Боже, я не вірю своїм. Оказується, їх можна було бити навіть коли вони були прозрачними, але я щось не рішався на такі діла. Та здохніть. Дивись, яка їх толпа. Вроді би ж він уже один лишився. Давай. Кличе ще своїх друганів, сука. Давай ще раз. Навіть ще раз да. Ну от такого. Як мені везе. Це мені повезло на цей раз. Де той ублюдок? На тобі. Так, дивись, яка наводка дебільна, я його убив би нахер, так. Нога. Рука. Нога. Наскільки бляха не продумана ця сість боя, наскільки вона ідіотічна, я просто не можу передати. От тепер, от тепер нарешті я поняв, наскільки і чого так ненавидять цю систему бойову. За другим разом, що я це граю, я тепер нарешті поняв, звідки така ненависть. Мені хочеться знайти того дядька, який придумав оцю кулачну бойову систему і йому дати в морду тими кулаками, які в неї з памером тим зарядити і запхати йому в сраку ржавий болт. Я навожу, іду прямо перед тим босом, дивлюсь на нього, нажимаю наводку, а воно мені лупаше на лівого лепря. Ну в чому прикол цієї наводки? Що ще щось має бути? I can piece Трейси mnemonic back together. Great going, sis. Now pass through the main security gate and enter the conception cube. Нарешті, йдемо вже в той мислительний куб. Я вже не бачити нічого. Аптеку мені не надо. А що я взяв і на що я це взяв? Ну чого ти підвисаєш? А, блін. Я це відключаю. Це відкриваю. Вже забув як це грати повністю. Вже все забув. Тут по-моєму якийсь десь секретик, який можна знайти. Якимось чудом чи нема? Ні, нема. Значить я не угадав. Це дискотека. Блін, як мені ті два лепра попортили настрій? Це просто капець. Я поняв, що десь є ще один фаєр. І десь я можу тобі якусь штуку. Навірно, надіюсь дуже, що я добре пішов. Є. Фокус буст. Ох, я тепер взагалі герой. Ніхера собі. Мені тепер нічого не страшно. З такими фокусами я тепер взагалі можу робити, що захочу. Забираємо. І що далі? Далі я йду сюди. А куди я маю вставити? А нема тут куди вставити. А от. О, тепер все нормально. Так, воно щось мені не подобається. Тормози щось. Так не має бути. Має бути усе фест. Я до першого сохранення. Мнемаполис. Не знаю, я йду правильно, але я перевіряю. Так, це я йду неправильно. Щось я вже путаю, куди мені йти. Давай. Why does it hurt to see this crackpot in such bad shape? То все, їм капець. Накурився, якісь йому там червоні штуки вважають. Не розумієш, вона обработка. Ну, отключай свою обработку. Достопримечательности Нового Парижа. Сохранение. Читаю достопримечательности и выходим. Это не то. Це дневник. Достопримечательности Нового Парижа. Так. Больничный корабль Нимфея, Бастилия. Кольцевая дамба. Є. І щось мені здається, що ще оце. Є. А це все ми читали. Все, цей випуск коротенький, бо мене дуже знервували ті чуваки. Я насправді з ними грав десь разів 6 підряд. Ну, ви, звісно, будете бачити повну нормальну версію, як я вже все пройшов. що йде трохи віддих. Всім пока.